السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وقت الحرب واحيا المنايا اربطها بالجهل والعنصرية والرفيق اللي وفاه اغلى المزايا والخوي اللي ما يرضى في خوية مثل ابو فواز قوم الحكايا شيخ فعل وشيخ شيخنا الحمية هم يغنيك عن كرت الهوية هبل شوي عرب في بعض القضايا واكتشاف نيوتن للجاذبية وحشرهم في الليا هم الزوايا كان مضحهم على الدنيا حوية واقسموهم مثل تقسيم الخير